Arkadaşlar bu apoleyi almamızdaki, bu mid direnci almamızdaki sebebi göstereyim ben size şöyle video olarak. Bir arkadaşımızla bunun ölçülerini, çapını istemiş. Ee, videoların ortasında da onun ölçülerini paylaşacağım. Şu şekilde görüyorsanız direkt geniş bir e, arka kısmı olsaydı bizim burada cam iniyor arkadaşlar bu kapıda. Bu arabalarda maalesef ki kapı derinliği çok az ee, ve de cam Silkosu direkt biraz daha e, derinliği fazla bir apörlör tercihi yapsaydık bizim burada mid direncimiz buraya oturmayacaktı. Şimdi bunu içeriye oturtturdum arkadaşlar ben. E, şuraya bir MDF kestirip burayı da kapatmayı düşünüyorum ama o sonraki aşamada olacak. Şu an elimde malzeme yok. Şu anlık bunun montajını bu şekilde tamamlıyorum. Sizlere de Arkadaşlar ilkin tam tutturamamıştım ee, ama şimdi e, biraz çalışma yaptım. İç kısım böyle oldu. Ee, tabii ki içeriye medefesini kesmedik. Bu şekilde şuranın tırnağı atmış. Ee, kapağı kapattığımda tam kapanıyor. Bu sıfıra sıfır geliyor. Zaten daha aşağısı basılmıyor. Kapı tam böyle sıfır geliyor. Bu kapağın burada biraz çalışma yaptım. Şu alt tırnaklarını kırdım. Bunu yapacak olanlar bu tarz arabayı kullanan kişiler şekilde. Kapat buraya. Tam oturacak şekilde üstüne kapatıyor. Şu şekilde 16 santimlik mid direncimizi orijinal olacak şekilde içerisine oturtturmuş olacağız. Kapağı artık e, yapıştıracağım arkadaşlar. Kapağı yapıştırarak tutacağım. Zaten döşemeyle birlikte gelecek bu. Herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. I I'm the